Ser voluntario o voluntaria de una entidad es vincularse en grados diferentes de compromiso a un proyecto, dedicar tiempo personal a actuar a favor de la comunidad y las personas. Las entidades LGTB que dan servicios tienen un importante núcleo de personas voluntarias en el apoyo de tareas solidarias, organizativas y de actuación. El voluntariado es para estas entidades básico. Para alcanzar la anda, el voluntariado, pues pienso que es el el, activo más importante que tiene el casal en este momento, porque sin, las personas voluntarias el casal no, tiraría, es decir que el trabajo del casal es, es básico, las, las personas que estamos trabajando de forma voluntaria, si no, no podíamos hacer nada, porque si no tenderíamos a profesionalizar el el trabajo, eh, la actividad del casal... Y entonces una parte del... hay un, personal profesional necesario, pero básicamente si no hay un, detrás una masa de socios, de voluntarios y de personas que trabajan de forma diferente, no, no llegaríamos a hacer nada. <laughs> El voluntariat és una eina bàsica perquè nosaltres eh, tenim molts serveis i per tant som una entitat també prestadora de serveis i en aquest sentit està prestada per voluntaris i voluntàries i per tant són gent que requereix una formació perquè els serveis doncs, estan dirigits al col·lectiu LGTB, com per exemple el telèfon 900 Rosa, que cal una preparació, fem dos cursos eh, a l'any, són dos cursos que estan pensats que duren uns tres mesos, en el que tenen doncs, tota una temàtica eh, molt àmplia, des de temes evidentment de VIH, de salut, també de diferents, de, dels diferents col·lectius i també a nivell doncs, de legal, no? de tot l'àmbit també eh, pel que fa al tema dels drets del col·lectiu LGTB. Las diferentes entidades siempre se han movido entre la militancia y la profesionalización, algo difícil en la mayoría de casos por carencias económicas, pero también destacan la calidad del compromiso social del voluntariado. Sense el voluntariat no seria possible les organitzacions, i menys en aquest moment. Malgrat es parli molt de professionalització, que està molt bé, és a dir, no vol dir que no es faci la teva feina des d'una vessant i amb criteris professionals, que és diferent, però evidentment des de la participació eh, i el voluntariat. Eh? I per tant, doncs, des d'una vessant, diguem-ne, més eh, d'incorporació a l'entitat a partir de, de partit, eh, petites participacions fins a la formació, que implica doncs, una implicació mínima fins a un grau més alt d'implicació, eh, fins i tot doncs, està la comissió permanent. Per tant, hi ha mm, tot tipus de voluntariat i també els graus diguem-ne d'implicació. Los diferentes proyectos que son posibles son de una amplia gama y en muchos casos hace falta una formación específica que ayuda a desarrollar la tarea voluntaria no només fem els dos cursos, diguéssim, a l'any, perquè d'alguna manera es vagi eh, renovant i doncs hi hagi sempre, eh, diguéssim, els serveis atesos, sinó que també fem reciclatge, que també considerem molt important, perquè són temes de que constantment que en, eh, constantment cal un reciclatge, no? pel que fa tot en aspectes de salut, en el tema del VIH, que és un tema molt canviant, amb el tema de les ITS, sovint a vegades hi ha alertes de salut, que també doncs, cal ampliar determinades eh, malalties, infeccions de transmissió sexual, que són puntuals i que cal doncs, que els voluntaris també tinguin una formació. Sempre, evidentment, diguem-ne, bueno, cuidar-lo, mimar-lo i, i formar-lo. Eh? Vull dir que hi ha espais també de formació que justament esperem, no sé, enguany si seran a l'octubre, al novembre, diguem a, a, finals d'any. Eh? I, i és clar, i en els moments que corren, doncs el, el, el voluntariat eh, cobrarà un paper eh, per les entitats <laughs> importantíssim, perquè la professionalització està molt bé, però els professionals, a la mesura que són professionals, doncs requereixen una contraprestació econòmica, cosa que les organitzacions eh, de gais i lesbianes, eh, les que correm aquí a la ciutat de Barcelona, doncs eh, no pot ser, eh, la, la gran majoria, i per tant, doncs la, el, el treball i els projectes han de fer-se amb voluntariat, per tant implica una coordinació, organització i formació que no l'hem de deixar a banda i, per tant, doncs, s'ha de cuidar perquè, mm, diguem-ne, tenen un altre estatus. Dada la importància social de la tarea voluntària, les entitats evidencien la necessitat de cuidado i formació, però també algunes obligacions socials que deberían darse en conseqüència. Sempre escoltar el que diuen i fins a on i que també els serveixi. O sigui, aquest doble i aquesta dialèctica. No? Ens serveix en tant en quant doncs, veig que allò pel qual eh, crec que treballo i aspiro en una societat X, la del nostre país, i volem que un país que sigui d'una determinada manera amb participació. I per tant, doncs, la meva veu ha de comptar i s'ha de fer ressò doncs, eh, el, el, els, els criteris el, i l'ideal de món en el qual doncs, jo somio, jo i jo vull. I... Hi ha una demanda creixent, pensem que Uh, des del col·lectiu LGTB la gent està molt interessada, uh, la gent està molt interessada en participar, uh, en formar-se, perquè d'alguna manera també és un aprenentatge que no hi és, no? o sigui, d'alguna manera costa, no? O sigui, com faig jo per formar-me en temes LGTB? Uh, eh, nosaltres tenim una expertesa de molts anys i això, doncs, d'alguna manera, pensem que és valorat pel col·lectiu LGTB i, uh, d'alguna manera, també persones que fins i tot durant eh, anys han estat voluntaris, han acabat doncs, donant la formació, no? perquè pensem que hi ha moltes persones que són eh, professionals, que s'han incorporat i que d'alguna manera també han incorporat el discurs i han aportat doncs, també part del seu bagatge xarxa no? professional, des d'advocats, psicòlegs, etc. No? Eh, per tant, pensem que és un tema que retroalimenta, no? o sigui, nosaltres oferim a la comunitat, però eh, aleshores també doncs, les persones que venen a, eh, a la coordinadora, doncs, d'alguna manera, a part d'oferir el seu voluntariat en el, en el Sant Rosa, en el tema en l'E Rosa, perquè que fa a nivell d'internet, per mail, també a nivell presencial, i Eh, en diferents temes de molta formació constant, que a més a més es reivindica. No? Pensem que potser caldria, eh, de cara, no sé, en un futur proper, no? doncs potser mm, professionalitzar, perquè tenim un bagatge i tenim una expertesa i que potser estaria bé arreglar-la, no? I d'alguna manera oferir-la, però d'una manera potser doncs, que fins i tot tingués alguna mena més incentiu a nivell acadèmic, no? Perquè és un bagatge que penso que nosaltres doncs, també hauríem de fer-lo mm, valer. el dinamismo y el compromiso forman parte del perfil de las personas voluntarias, y en el ámbito LGTB, la visibilidad y la construcción de red son un plus nada despreciable.